ман азизлар акам яхш яхш қочқол олибди бу ҳафта қочқоллар жуда арзон бўлибди ман азизлар қанчадан бўлди ака булар ўн иккидан ўн икки бир минг икки бир минг икки сомондан ака мана ҳазор дусад сомон гирифтаи мана бу каттаси чи ака шонздаи шонздаи бир минг олти юз сомон ака ин ҳазор шашсад сомон ахтама дисола э габи ина дисола ахта буда нечи кило гӯш қилади ака бор шо 27 28 бисту ҳашт кило гӯш мекуна салому алайкум ака яхшимисиз тоза яхшими Meni 1600 somoni 1600 somoni olibdi. Mana bunisini 1 yarim aka. Yo'q, yo'q, 1800. 1800 mi? 1300 somon mana bunisini olibdi Bu kattasichi? Ikkovi bir joyda. Ikkovi bir. 1600 somondan. 1600 somoni. Что-то я авто Кучкору арзон shida Гуспандо. Mayli aka, sog' bo'ling. mayda mayda qo'chqorchalar sog'liqmi qo'chqormi qo'chqor uchoy ham qo'chqor uchoy ham qo'chqor o'n tana. o'n to'rtta demiz yarim kami bor aha hozir cho'rsa yuz bu savdo mashida bozor nechi qilyapti bozor sezda aka assalomu alaykum aka yaxshimisiz yaxshimisiz yaxshimisiz yaxshimisiz bozor ichida deyapti aka sezda sezda aka sezda bir yuz uch yuz so'm bozor savdo qilyapti hozir sezda somon bu qo'ylar arzon bo'libdi Mayli aka, sizga omad. Sizga omad. Rahmat, xo'p. Sizga necha bo'ldi aka? 15 dan. 15 dan? 1.5 ming so'm ona. Uchalasham sizdami? Yo'q, yo'q, mana mana. 1.5 ming so'm. Yakini bazar so'moning. Sog'liqmi, qo'chqormi? Qo'chqoraman. Qo'chqora? Yakini bazar so'moq. Ne, ne, aka, guspandora gitsin aka. Klasa bizga Like Lay ko'ra bizani, like ko'ra. лайк аб занаде бачо ари бачо чанди шида кай шумо ҳаштсад нуҳсад соли қад о кадомаш ҳаштсад кадомаш нуҳсад мобангиш ҳаштсад уш нуҳсад дастгира фатад бачо гуспанда арзон шида ин бачо қозучоқча буда қозучоқча марҳамат нечидан болука Cik? Mingso. Mingso? Lai pismo. Katana mana usi mingso katana? Mingso. Bu mingso mu ka? Mingso mu oldu mu? Mana majo savdo kasida 1000 so'mon hech mega mayda jo'sh 700 so'mon. Bu yangi tuqqan buna? Ha, mı ne bo'lyapmi uka? Yo'q, yo'q. nechidan bo'lyapti qo'chqorlar aka bor aka nechidan bo'lyapti salom alaykum yaxshimisiz sog' yaxshimisiz ahvol yaxshimi o'n oltidan biri o'ttiz ikki bilan kamera bor bo'ldi o'ttiz ikkidan yo'q o'n oltidan bir ming olti yuz so'mondan e gap yo'q zo'rku meni ko'rsating bo'ldi mana mana aka mana mana bozor nechi qilyapti bozor o'n olti qilyapti o'n olti siz nechi deyapsiz o'n yetti deyapsiz o'n yetti deyapsiz mana Hazori 700 so'm. Qo'chqorcha? Ha, qo'chqorcha. bozor hazor shashta so'm savdo qilyapsizlar marhamat bu qayerda qo'chqora qizlaqdamirda yangiobodda gapi qani tog'a yo'q chiroyli turibsiz tog'a chiroyli ha chiroyli ketyapti bunisi nechi deyapsiz shu aytyapman o'n olti o'n yetti o'n olti so'mdan deyapman xullas o'n oltidan ikkalasini deyapsiz o'ttiz ikki nardi shoza azor somoniy bir ming olti yuz somondan azor shashta qo'yni ham bor ham bor ha qo'ydi qo'yib birinchi oshxonada qo'yib turibdi bu nechi rubl chiqadi nechkilari yigirma olti qiladi yigirma olti kilo bo'ladi nechidan bo'ldi ojibo o'n olti bo'lyapti o'n olti deyapsiz mana bir ming olti yuz so'm hozir shashsat so'moniy bozor nechi qilyapti aka hozir o'n to'rt qilyapti o'n to'rt qilyapti bir ming to'rt yuz so'mon hozir cho'rsatsin bozor savdo qilsa vaqtda qo'chqolar arzon bo'lsa arzon bo'ldi arzon man egasi husoyim o'sha gaplar qayerda qo'chqor aka qiziloqda yangiobodda qiziloqda yangiobodniki gapi yo'q mana balxiy balxiy javdiy Ha. Qayshan bozor Qayshan bozor mayli aka bir tilaklaringiz подписчикlarga tilaklaringiz aka biror nima gapirib qo'ying musofirlardagilarga ko'rishyapsizni rahmat tezroq yetib keling qo'ylar arzon bo'ldi ey gap yo'q mana bayvoy bayvoy qo'shqorlar kelibdi mana sotaman ketaman deyapti sotamiz ketamiz mayli aka ishingizga omad Xo'p, sog' bo'ling xo'p. sog'liq qo'ylar ekan bir so'mondan azizlar hazor nuqsad somon sog'liq qudasi bozor nechi qilyapti aka 16 16. bozor yana 1600, shashsat hazor somon savdo qilsa bir yigirma kilo chiqadi Yok. Ziyota. 28 kilo. 28 kilo 3 mayli aka qanchadan bo'ldi aka bu qo'chqormi urg'ochi urg'ochi nechi bo'ldi aka bir ming yetti yuz bunisi hozir afsar somonina bozorga buni aka bir yarim bir yarim yakini bozor savdo qilinglar bunisi ming so'mdan با براو دیکا فر İş hazır olsun bu da. Burası ne çıkalı bozar aka? Maydalarda. 8 yarım. 8 yarım. Benim adım mı? Ne var çok hakka olmadı öyle. Hakka uçanşı da ka? Hakka uçanşı. Ha? Maşında? Taksi? ش هزار دوست هستم افغانی دارم افغانا ایش چند؟ هشتنیم هشتنیم هشتن پنجه سامانی نم اکش افغانی اکه افغانی مرحبا یوشن موی مرد شده Savdo bitti aka. Savdo şey? Ne öyle? Çan bittesi. Nerede onu makinenin yok. Sevdim. Sesi savuşum. Dövlem. Üstüdü. Üstüdü. Daha zor düşer savunuyla. Savdo şeyse. Eski kilo ucuz mu da? Eski kilo. Да, ютубе какой? Да. Обзимара на подожди. Я как подышай мы писал? Я, Севли. Севли. Mobayndan sen panjasini urasiz san. Har xil narsa panjasini. اینا بچه ها خوشکار های نزد خوشکار های ها؟ اینا تماشا کنید چه کنید استودیو داریم من هم دپرش اگه کنم خیلی خیلی خیلی بچه هم اصلا اینجا دارم بچه هم دارم Тугой бе тикли умра. Надора. Надора. Азот сасим савдо кадеса. Азот сасим савдо кадеса. Азот сасим савдо кадеса. Азот сасим савдо кадеса. Азот сасим савдо кадеса. Цирка. Ина бачо. 2300 сомо. Кивет пекин. Бозо чан кадака? Бозо 2500 2500. Ина бачо. بزرگ آزاد پانزه بیشه چی اکا؟ هزار سه سر گفته سنا هزار سه سن بزرگ سازا بیشه дӯстбандҳои соло марҳабат 1400 сум будасиш пулис қанча 13 мн 1300 сум yigirma kilolar go'sht qiladi yigirma kilodan yigirma kilo kilodan besh besh kilo go'sht mekilan hozir chorsasi bir ming to'rt yuz so'mdan yigirma kilolik sog'liq qo'ylar marhamat o'n ikkidan oshsa bir ming ikki yuz a boshingni ko'tar kallangni ko'tar youtubega ketasan deb o'zi grip bo'libdimi deyman mana bularni ham sizdanmi yo'q پولان قانچه دید کم بسا؟ بنا هم بلمی من اکا شما؟ چه دید کتی سنکا؟ چه دید سفیده؟ این هرچه بزرگ چور از رو بیسات سم کنیسته هرچه کشکورم این هرچه این زرد قطعی سفیده چور از رو؟ چور از رو بیسات سم شما چه گفتی سن؟ چه چور نیم از یا نیشه هرچه هم؟ دونکی سا دونکه دا؟ دونکی یا دکن یا بیست دو ایشه ده هزار کده؟ Yine bak, çok daha zor somon kuşkor. Ay siz 2 kilometre ya. Baba çok daha zor somon. İş daha zor bir saat bir dakika. İş daha zor bir saat bir dakika. Geçimin zaten. Skoyun derler, skoyun derler. Mira, <coughs> macho. Ne, ne, ne, aquí, Gusmandra aquí da por aquí. Baila acá, Maronicol. Ya bunu onu alın ek. Kaçada bu lapta ka? Bu cenga. Ha cenga. Hazır semiz. Bular 12 bir yarım. Sağlıkan bular aka? Yok, Koçkarça, Urgaç'a aralar. bilasi bo'ladi bu sariqni qancha deyapsiz aka sariq bir yarim deyman qo'chqormi ha qo'chqor bir yarim ha yana arzon bo'ladi ha hazoru pansad somoni aka yaxshimisiz savdolashib bir bor baraka qilib yuboring yaxshisi o'n bir savdo qilasiz nechi pul berasiz so'rang to'qqiz yuz o'ttiz to'qqiz yuz o'ttiz aka echkilar nechidan bo'lyapti echkilar sakkizdan terib olasiz dan terib olasiz Ina hashta somoni juda qadam egasini zakokosha bine bachov zakoka dora. Ishonama bozor. Bul o'n hashta somoni bizov. Bizga o'lib olin dedi. Yana o'lsin. Ichi dedi. o'n bir yarim emasmi ko'rishdimi nechi puldan bo'ldi uka sakkiz so'm qoldi sakkiz so'mdan gap yo'q kulmang gapirib yaxshilab oling yaxshilab oling bo'ldi bo'ldi akam qayerda echkilar aka gulistonning echkilari nechinchi yil asos o'n ikki kilo o'n uch kilo qiladi yana arzon berasanmi nechi puldan bo'ladi bozor nechi bo'lyapti aka hozir ishlaman qaniyam birov sakkiz qiladi ammo. <laughs> savdo bo'lyaptimi ha xudoga shukur ha bo'ladi yana hashta so'm bo'ladi biz o'z guliston machoyna o'ntasi satishdan sarangizgina Aytdim-a? <coughs> bor barakali shu yerda shu yerda yaxshi narsa bormi deymanda yashirib qo'ygan shu yerda yaxshi narsa bormi deymanda uraman videoga mayli aka ishlaringizga omad hop mana azizlar bir ming yetti yuz so'mondan qo'chqorlar qo'zilar a urg'ochi o'n sakkizdan bir ming sakkiz yuzdan mana hamma soliqlar a mana bir ming sakkiz yuzdan bozor nechi qilyapti aka من از لب کوی بیزنس بگلم بارم من هم برم این سکی سامانده این هم بچه ها هزار هشتا سامانی سامان رو قولد اگر باشم بگو یه با ست خیلید سوانده داریم شیده که این آوازی ریکلامش میکنیم بچه ها این کسی در درکای باشد ست تا دست تا این گوزبانده های سوالو کچکار هستند телефон рақамингизро айтиб оранг ака телефон қилиб оришад ака ина бача 1800 сомони 1800 сомондан соли қӯйлар Ах, я хочу, я хочу.